Wow, mau kemana kamu kura-kura? Wow, lihat teman-teman, kita mendapatkan mainan kotor teman-teman. Wah, lihat sangat kotor sekali. Oh, lihat lihat lihat. Uh, sangat kotor sekali. Ayo kita kumpulkan lalu kita bersihkan teman-teman. Wah. Wah, ini depan kita sudah ada. Wah, ini mainannya masih bersih teman-teman kita dapatkan sini teman-teman wah kita mendapatkan keranjang legend teman-teman wow ayo kita kumpulkan di sini teman-teman wow wow ini teman-teman ih ini apa teman-teman wah sangat kotor sekali push uh mantul teman-teman wow lihat uh, ini juga sangat kotor sekali wow oke teman-teman wah ini sangat kotor sekali teman-teman ayo kita cari air dulu teman-teman oke let's go nah di depan kita sudah ada air bersih teman-teman lihat teman-teman uh air yang sangat bersih teman-teman ayo kita bersihkan teman-teman wah tama tama kita dapat apa teman-teman uh wow lihat teman-teman kita mendapatkan topeng Batman teman-teman wow. wow mantul sekali ayo kita simpan wah lihat ini apa ya ini ya wow kita mendapatkan truk pemadam kebakaran uh sangat bagus sekali teman-teman Oke ayo kita simak lagi Wah selanjutnya kita dapat apa ya Wah ini lihat sangat kotor sekali uh, Ini penuh lumpur Wow ternyata kita mendapatkan kereta Thomas teman-teman Wow kereta Thomas warnanya biru lihat bagus sekali kalau sudah bersih begini kan mainannya jadi bagus kembali teman-teman oh wah kita dapat apa lagi teman-teman kira-kira ya ada yang bisa nebak ya Wah lihat lihat Uh kita mendapatkan truk pengangkut mobil teman-teman Wow ini fungsinya untuk mengangkut mobil di dalamnya di dalam sini teman-teman Wow bagus sekali teman-teman truknya panjang sekali teman-teman Oke kita simpan kita ambil lagi teman-teman Wah lihat ini sangat kotor sekali Oke okay. Wah lihat lihat lihat kita mendapatkan truk donor darah teman-teman mobil donor darah teman-teman ini aslinya adalah mobil ambulan teman-teman Wow Oke kita simpan teman-teman teman-teman ayo kita lihat teman-teman wah ini kayaknya teman-teman bener kan ini kita mendapatkan mobil CNT Express yang tadi teman-teman oke ayo kita kumpulkan wah ini teman-teman sepertinya apa ini teman-teman wah sikat teman-teman lihat wah kita mendapatkan mobil bak sampah teman-teman wih warnanya hijau teman-teman wah nanti sampahnya dimasukkan ke dalam sini teman-teman lihat wow bagus sekali ayo kita simpan lihat ya, kita dapat apa teman Wah kita dapat kereta api lagi teman-teman ini temennya yang kereta Thomas tadi teman-teman nomor 3 teman-teman Wah warnanya hijau kali ini teman-teman Oke ayo kita simpan Wah ini kita dapat apa teman lihat teman-teman Wah ada kura-kura mini teman-teman Wah bagus sekali teman-teman ini bisa kita mainkan teman-teman nanti oke teman-teman kita simpan lagi teman-teman wah ah, bagus sekali ini teman-teman wah tertawa teman-teman wah ini yang terakhir teman-teman kita mendapatkan pesawat mainan teman-teman wah ini juga kecil teman-teman warnanya kuning kira kira ini pesawat apa ya teman-teman ya wow wah lihat teman-teman mainan kita sudah banyak sekali teman-teman oke sampai berjumpa besok ya teman-teman ya terima kasih